Hej! Pradip! Pradips lägenhet, Pradips säng, Pradips vlogg. Och eh, vi ska kolla vad som har hänt under veckan helt enkelt. Den förra som vi voltade upp var jättemjuk. Den är lite hårdare. Nej! Nej! Aj, det där gjorde skitont. Även fast det ser mjukt ut så gjorde det ont. Vad kul att ni såg mig där förresten. Kul att eh, ni kunde stanna kvar tills hela videon är slut. Nästan slut i alla fall. Eh, kom ihåg att eh, likea video, dela videon och sabba på min kanal om ni tycker att det här är en vettig kanal att kolla på så kommer mera video nästa vecka. Ni får ha det bra så länge. Hejdå!